الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين لأنه شاكر عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wataala godiya mai kowa da komai wanda da ikon sai da yarda sai kama a cikin wannan wata wata na Ramadana wata mai tarin albarka watan rahama watan gafara watan da Allah subhanahu wataala ya yi alƙawalin ‘yantar da bayansa daga wuta zuwa aljanna Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah zai ‘yantar da su daga wuta Allah ya karba mana azuminmu da ibadodinmu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da karbuwar ayyukanmu gaba daya na alkhairi miya da ƙanana Allah ya gafarta mana zunubanmu gaba daya Allah ya gafarta mai iyayenmu ya shi kansu da rahama Allah ya sa aljanna ta yi muku masu Allah ka ji kan malaman su karantar da mu addini Allah ka gafarta musu Allah kai musu rahama Allah kai musu sakamako da aljanna Allah ka sanya albarka a cikin zuriyarsu Allah ka sanya musu waɗanda za su maye musu da wannan aiki na karantar suwa ta addinin musulunci Allah ka gafarta mu al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam maza da mata tun na farko har na ƙarshe wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah muna addu'a ya Allah a dalilin wannan azumi da ka dora mana Allah ka sani babu wanda ya isa a duniyar ne cilasta mana iri da ƙishirwa da yunwa sai kai Allah ubangijin mu mahaliccin mu ya Allah wannan azumi in dai saboda kai muke sai Allah ya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah muna tawassuli da wannan azumi da ka dora mana ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu Allah ka kawar da fitintunu daga cikin wannan ƙasa ta mu ya Allah bayan ka da su gane addinin musulunci Allah ka shirye su Allah ka sa su gane addinin 'yan uwanmu musulmi da suka ɗauki makamai suna kashin suna kishin mu dare da rana bisa ga ta su fahimta cewa jihadi suke yi ya Allah Allah su Allah ka sa su gane wannan ba ita ce hanya ta jihadi ba ya Allah Allah ka kaddara mu shirya su gane su daina wannan aiki su bar wannan aiki su dawo a tare da su tafiya ta addinin musulunci ta ya tabbata sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ya Allah bayan da suke barin addu'a ta halittar mu Allah ka san su ka san mu da mu da su gaba ɗaya kai ne muna da bukatoci da yawa masu na alkhairi zuwa gare ka ya Allah ya Allah ka tattara bukatocin mu da namu da nasu gaba ɗaya Allah ka biya san muna abin da bamu iya ba Allah ka iya mana abin da ya tsananta gare mu Allah ka sauka mana fitina da sharri da musibobi Allah ka kawar da su daga gare mu ka nisantar da mu daga gare su ya Allah ah, insha Allah yau muna goma sha takwas ga wannan wata na ramadana ko muna ma Allah wata Ala godiya mai dimbi yawa wadda ba ta da misali kun gani da jarraba ta Allah wata Ala? Allah ya ce wa mata sha'una illa ay sha illa ay Allah rabbul ba za ku so ku aikata abin da ku so aikata ko barin abin da ku so bari ba sai Allah ya yarda gashi da ikon Allah shiru duk kokarin da malamai suke ta yi na tafsirai tun farkon azumi mu ko shiru sai Allah ya jarrabe mu da rashin lahiya na mura eh Allah ya jarrabe mu da rashin lahiya na mura ma'ana corona kenan tunda dai mura corona ce <laughs> so ina fatan Allah subhanahu wataala yadda Allah ya jarrabe da rashin lahiya na majina ban sami ni tafsirin alqur'ani ba a cikin wannan wata har su soke wannan rana ta 18 ga wannan wata 'yan uwa malamai gaba ɗaya da na Nijar da na duk duniya gaba ɗaya da suke ta wannan kokari suna ta karanta alkur'ani dare da rana suna tafsirinsu da alarmomi gaba ɗaya Allah shi ba kula da wannan aiki mu kuma da musamman mun kai ba Allah ya samu tarayyar lada da ku ya Allah a kun gani ne wannan jarraba ta Allah subhanahu wataala yau gashi Allah ya bani dama tun lokacin da aka fara wannan azumin ina ganin buci yan kwanaki kalilan ba na kamu da mura ko kwana biyu ko kwana uku ne mai karɓar tambayoyi a lokaci guda rana guda a gidan dadu daga nan sai mura ta kama ni hatta da sallah ma ba na badawa eh ba na bada sallah sai kwana kwana ne Allah ya bani lafiya ina ma Allah godiya akwai wannan lafiya da Allah ya bani kuma Allah ya sa lafiyar da ya bani ta zama ita ce za ta jagorance ni zuwa ga ayyuka na alkhairi kuma Allah ya karba min da ni da ku gaba ɗaya wa musulmi insha Allah muna cikin wani lokaci da ke karbo mu lokaci na ainihin kwanaki na ƙarshe guda goma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya su guda goma na ƙarshe da wannan wata na ramadana domin mi domin ya dace da wannan dare na lailatul qadar za mu ga dukkanin itikafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba don komai ba yake yi sa wai saboda ya dace da wannan dare tallin guda daya a cikin zunzurutun kwanaki na shekara a cikin kuma wannan wata na ramadan sai da yin kokari ya raya duka guda goma na ramadan domin ya dace da wannan dare na lailatul kadar wanda aisha take ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance au kama na alaihi salatu Salamu. yanayin itikafi menene itikafi shine luzumul masjid biniyat tafarrug li ta'atillahi tabaaraka wa ta'ala luzum luzumtar masallaci mutum ya kebe ya zauna a masallaci da niyyar bota ma Allah subhanahu ta'ala kan karatun alqur'ani salloli nafilfili azkari istighfari da sauransu wanda shine aka ce ma al'itikaf to a cikin wannan wata na ramadan ana son mutum ya raya waɗannan daruruka guda goma a masallaci in ta yi in ya samu sauƙi in ya lahure mishi dama in bai kusa bai dama ba kuma sai yi abin da ya sayi waka ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku in wannan bai samu kuma sai yi ibada da sauran yan uwa suke shine tahajjudi ana zuwa ana salloli qiyamul lailatul qadr Allah ya karba mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan ainihin wato itikafi domin ya dace da wannan dare na lailatul qadar ya fara yin ainihin kwanaki goma na ƙarshe idan suka kama annabi sallallahu alaihi yake raya su ne a masallaci yake raya su yana ibadodi sai garin Allah ya waye bin mana sai alfijir ya keto daga baya annabi sallallahu alaihi ya ya fara raya kuma dururuka na farko goma na farko na Ramadan ya sake kuma ya raya durmuka guda goma na tsakiya na ramadan wai duk mai annabi ya yi wannan sallallahu alaihi wasallam domin ya dace da wannan daren dai na lailatul qadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ake da ni wa qila li innaha min al min al ashr al awakhir ko min al awakhir al ashra ai wannan dare da kake nema yana nan daga cikin kwanakai guda goma na ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk mutumin da kasance yana neman ya dace da wannan daren na lailatul qadar yayi kirda don dacewa da wannan daren a cikin kwanaki goma na ƙarshe ko da wutiri ne Da ma'ana wutiri ya fara dare na 21 in yana so ranar 22 ma kai yayi kuma sake raya dare na 23 in ya ga dama dare na 24 kar yayi ya sake raya dare na 25 in ya ga dama dare na 26 kai yayi ya kira raya dare na 27 in ya ga dama dare na 28 kai yayi ya sake raya dare na 29 masha Allah bi iznillahi zai dace da wannan dare tunda annabi ya ce tana an ce mun tana cikin goma na ƙarshe kuma witri a cikin witri na goma na ƙarshe witri shine ampere ampere an gane ko 21 dare ba ba ini ba dare na 21 dare na 23 dare na 25 dare na 27 dare na 29 idan ma haka kai insha Allah ka dace da wannan daren to ballantana mutumin da ya raya wa'annan kwanakai guda goma na ƙarshe yana da itikafi ka samu wannan lailatul qadr ba wani abu ne ake gani ba eh ka dace wallahi inda ka yi da kyakkyawar niyya man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsayu tsayuwar dare yana raya wa'annan daruruka domin ya dace da wannan lailatul qadr yana mai imani da Allah sannan sabon yana mai kwanayin samun sakamakon aljanna da kuma samun sakamakon lada da gafar zunubai daga ubangiji to babu shakka annabi ce ruwa ma kaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa laifin da yake ma Allah subhanahu ta'ala in uwa musulmi masu daraja masu albarka wannan fa lokaci ne na gwarmaya wa fi zalika fi suna. a cikin irin wannan fa irin wannan lokaci na albarka mai albarka mai rahama masu kokarin neman rahamar Allah da gafar Allah da albarkoki na Allah suke ta kokari gwagwarmaya maza da mata saboda kenan wato abun da yake nayi shine yawaita ibadodi a cikin wannan Duruka na ƙarshe karatun Alƙur'ani ne askar ne istighfari ne neman gafarar Allah tunda annabi wasallam ya nuna cewa wannan a cikin wannan lokacin fa akwai abubuwan da kuke da bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala ba makawa ne ba ku da wadatuwa ga wani da su shine ku roki Allah aljanna kuma ku ainihin roke shi ya kare ku daga azabar wuta kuma ku ainihin yawaita neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala in an kai haka wallahi sa a dace Allah ya samu dace da wannan dare Allah ka ba mu lada sannan yaushe ne ya kamata mu yi itikafi ya fara hituwa zuwa ainihin raya wannan daruruka guda goma na ƙarshe ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ran iri na 20 ran da ramadan yake 20 dare kuma zai mato zai maraito 21 rannan idi na 20 dare na 21 ana cewa wannan safiyar alfajiri annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa abu ga mishi mu'takafu an gane a buga mishi inda zai shiga ya itikafi amma ana cewa kuma bai shiga wannan itikafi wurin nashi sai rana ta faɗo kenan saboda wannan dare shine na 21 an shigo dare wanda za a fara nemo wannan wannan dare na lailatul qadr ana fahimta